Detesto a chuva. Também eu. Oh, também eu, também eu. Odeio quando chove. Odeio, odeio, odeio. É, também eu, também eu. Também eu. Exatamente, é isso mesmo. Quando chove, fica toda a gente metida em casa. Sinto-me cheio e pesado. É verdade, é verdade, é oh, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Eu sei, eu sei, é verdade, é verdade, é verdade. É Concordo plenamente. Só queria que parasse de chover. Olha para a pasmaceira que esta terra é. Ah, é verdade. Nunca se passa nada. em só uma merda em festa. É o que eu dava para que houvesse um bocadinho de ação I know, I know, I know. No, no, no, no. Estavas muito, muito melhor quando estavas a chover. Muito melhor quando estava a chover. Cala-te! Acabou a conversa, cala-te e cala-te!